Yuk, mampir dulu yuk, Pak Yuk. Nak nyari apa yuk? 400 jilbab, jilbab 400! Yang cinta anak gadis imut cantik belagak putih, melepok, Pak Yuk, Mas. Barang Bandung, barang Bandung! ayo dek nak nyari apa masuk lah dek ada ah, kalau dek nah baru buka bal dek cepatlah masuk masuk nyari apa dek yang jauh mendekat yang dekat merapat oh ayo ya, ya, ayo ya, ayo diambil si Bayu barang Bandung barang Bandung habis barang Bandung oh. yuk yuk yuk Bayu uniknya yuk yuk sini yuk mampir dulu yuk payu, nak nyari apa yuk jilbabnya yuk 400 jilbab Buk, bu bu Cabainya, bu Nak, buk. Dua compok lima belas, bu Murah, be, buk. Aku nak balik, bu Harga promo. Payulah, bu Belilah. Sayang anak, sayang anak. Celana kecil besar sepuluh ribu. Sayang anak, sayang anak. Nah, ini nak, dek, dek. Nah, untuk anak kau, nak. Cukup. Ini umur dua tahun. Nah, ini gambar nak gitu. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Buk, gamisnya, lah, buk membuk yang cinta anak gadis imut cantik belagak putih melepok payo masuk bu kita jenguk gamis ya bu bagus-bagus dan bu kami baru beli bu baru kita bahas yuk cerek berapa yuk Dua lima dek ambil lah lima. 10 ribu lah ya eh hai dah dek dah dapat 10 ribu tu ya lima puluh lah yuk ya sudah jelek Ayo cantik imut belagak nak nyari apa yuk? Masuklah dulu yuk ke toko kami yuk. Nyinguklah dulu yuk. Payo mampir yuk. Payo, payo, payo. Gamis, gamisnya yuk. Gamis yuk. Dua seratus gamis. Dua seratus. Dua seratus. Dua seratus gamis. Dua seratus. Paris Marlou, aux yeux de fille.